Saudações, internautas! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos continuar com Comandos 2, Homens de Coragem! E hoje nas missões bônus, se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no card. Então, sem mais delongas, vamos começar! Ha! Esteja preparado! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! Vamos lá! Essa aqui é muito parecida com a missão de treinamento. Uh-huh. Esse jogo dá suporte para uh-huh. multiplayer. Se você quiser jogar uma partida comigo, é só entrar em contato pelo Discord. Link na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Ok. Acesse lá e fique por dentro. Tell me. Ok. Tell me. Cigarrinho. Hi. Yes? Toma! Going. Ok. Granada de bomba! Ha! Assim que eu gosto! Yes? behind. No problem. Agora passa as bombas do sapador. Ok. Ok. Ok. E... Toma! That's it. Yes. Muito bem, plantando a bomba! Let's go! Entre no carro! Três, dois, um, obliterar! E vambora! E é isso aí, conseguimos! É isso aí, missão superada! E vamos para a próxima! E agora, Marine com sua lancha. Vambora! É Para acelerar é a tecla Shift. Opa! Não pode bater. bater, galera! atenção, alto índice de acidente nessa curva. Beleza! Beleza! É isso aí, missão superada! E vamos para a próxima! It's no good. I can't shoot him from here. This sniper knows how to hide. He won't hide for long when I get to the shore. Believe me. We'll have to steal the amphibious vehicle. It's the only option we have to get to the other side. We mustn't make any noise or our prey could escape. When we get to the other shore, we'll have to eliminate the grenadiers. I'm sure this won't be our only problem on the other side. Let's go before they decide to go back to work. Muito bem. Okay, let's go. Vai, vai, vai, vai, right. vai, vai, vai, vai. I'm ready. Vai, Bonaventure. Here, sir. Good. Okie dokie. Here, sir. Tell me. All right. It's about time. a sniper. Headshot. Me? All right. Vambora. Missão superada! E vamos para a próxima! E agora... É hora da ação! Be careful. Muito bem, todos apostos? Here we are. Podem ver, podem ver! Me? <laughs> Opa, opa, opa, opa! Alarm! Achtung! Sie greifen an! Ah, sniper é importante para dar suporte. work. Yes? Довольно? Yes, sir. Opa! Vamos lá, sapador. Tell me, I was trained for this. Toma! De novo! Let's go! Ah, bom trabalho, soldados! Missão superada! Vamos para a próxima. E agora? De volta nesse cenário. Agora de noite. Vamos lá. We're listening. Yes? It's done. Cuidado com a luz. Cuidado a luz não te pegar. Going there. Uh -huh. Ladrão pelos cabos. Ok. No problem. me. Okay. Tell me. Yes? Vamos cortar a luz, vamos cortar a luz. Pronto. Quem mandou não pagar a conta? <laughs> ok. Toma! Yes? Opa, opa, opa! Aí vem um, aí vem um! Good idea! Toma! Patada na cabeça! <laughs> Ok. Ok. I'm... Yes? Opa, opa, okay. opa! O que você tá olhando aí? Ok. Ah. On my ah, way. Tô. Good choice, Colonel. Okay. Vamos ver o que, que tem aqui. Yes. Ah, granada! Aham. Beleza, lá vai bomba! Ok. Toma! Yes. Ok. Agora só faltou esse gato pingado aqui. Yes. Pronto. Resolvido. É isso aí, missão superada. E vamos para a próxima. Opa, o Salvador foi pego. Deveremos chegar com todos no caminhão. Vambora! Ok, let's go. Alright. Huh? all righty Dois já foram. Ok. Huh? Recolhe o corpo. Here we go. right Pega a metralhadora. mais, Salam! Ah, cala a boca! Let's go. Venham, venham, venham, venham, Toma! Here we are. Okie dokie. Agora o sargento. All right. Toma! Ha! <laughs> It's all mine. What? Right, really, uh. Done. Leave it to me. All right. Die, ist er lang! Huh? Vai, vai, vai, vai, vai! Yes. 잡아야지. 아하, 예. 나. Correct mundo. 예. Granadas? Agreed. Hey. E voltar. Ctrl S pra garantir. Piece of cake. E vambora. We're listening, sir. Huh? Subindo. Point. Okie dokie. Cortando a cerca. We're waiting. Bora. Okay. That's it. Toma! my way. Okay. Yes, sir. <laughs> no problem. Okay. Opa, bazooka! Toma! Phew. Here we é are. Pronto, via livre! Vambora! Yes. Okie dokie. É isso aí, missão superada! Essa missão é muito interessante porque ela é continuação da missão 7. Vou deixar a missão 7 aqui no card para você conferir. Se você quiser okay, conferir a, a missão go. que antecede os acontecimentos desta missão, é só clicar aqui no card que eu vou deixar a missão correspondente. Vale a pena, é uma das melhores missões do Be jogo. Careful. Bom, o objetivo dessa missão aqui é sabotar os ah. aviões e enviar uma chamada pelo rádio. Ahá. All of us? Let's go. Jeez. Let's go. Okay. Huh? Fine. Tell me, waiting. Ready, sir. Yeah. Huh? All right. Yeah. Good. Doki? It's all my. Huh? Mine. This is mine. Good. Mine. Good. Good. Levanta now! Moin. Moin. Pronto, via livre. All right. I can imagine. Huh? Muito bem. All right, agreed. It's done. Yeah. abre fogo! I'm ready. All ready, sir. I can imagine. We're a team, guys. <laughs> okay, ah, mais go. pouco no Here we are. <clears throat> Tell me. Huh? E agora é hora de sabotar os aviões. Isto parece um trabalho para o Lupin. Going. Ok. Aham. Uh -huh. things Going. Huh? Yes. Uh-huh. menos é. Going. Isso. Tem que ser ligeiro. Uhum. Going. Ok. Ok. Pronto. Esse foi o último. Going. Agora é só ir embora. Vamos pegar esses aviões aqui. Okidoki, uh-huh. Okie dokie. Here we are waiting. Let's go. All right. Yeah. All right. Yes? Okie dokie. Yep. Okie dokie. Good choice, Colonel. All right. fuel. I'm ready. Vambora, vambora, vambora! Aham. Uh-huh. Vai, vai, vai, vai, vai, vai! pro alto e avante! <laughs> É isso aí, missão superada! E agora, a melhor missão do jogo! Missão esta que, por sinal, não ficou boa na remasterização. I've been here at the meeting point for ages now. I'm moving as fast as I can. How many are there? I've counted four Panthers and one combat vehicle, but I don't know how many more could be nearby. I'm very close. Uh, do you have mines or a bazooka? No, I haven't been able to get them yet, but I know where they are. Hey, you didn't have to wait for me to do all the work. I hope that loud noise I can hear is you. Na versão remaster essa missão tá toda bugada. Aliás, o jogo todo tá bugado, né? O original não foi batido ainda. We're listening. All right. Haha, <laughs> moleque! My turn. Ota, tá pra explodir essas quinquilharia toda! já foi! My turn. It's all mine. Toma! Ah, moleque! Eu não é a melhor missão do jogo! <laughs> I like it. Fogo! Delicate work. Beleza! That's it. done. Ok. Agora falta um. Toma, bazucada! Isso! Missão superada! E agora, a missão final! It seems obvious that someone's made a mistake. It doesn't look like the best spot to cross enemy lines. Come on, kids. If we have to do it here, then so be it. There's no time to lose. I suppose it could be worse. It could be raining. I think I see a possibility. I could clear one of the areas, eliminating one of the snipers. You will then have to find some wire cutters and cut through the fences. No problem. I know where to find them. I like the plan, but we must be sure that nobody will warn the commanding officer. They mustn't see the hole we cut in the fence. Looks like we'll have to empty this bunker and destroy more than we first thought. It looks like it. Well, I'll enter through the window and open the door from the inside. We'll make up for time lost by escaping in this vehicle. Well, if we're ready, let's go. Okay, let's go. It's about time. Oh no! Oh no. Tell me. Okay. That was an art. Here we go. Muito bem, via livre. Me? Muito bem, mais munição de sniper. Ok. We're listening, sir. Yeah. Tell me. Agreed. Esse lugar está trancado. Portanto, a gente entra pela janela. Go E pega a chave. Pronto, Pronto já temos a chave. Yep. Opa, opa, yes. opa! Ok. Huh? Ok. Yes. choice, Colonel. Okie dokie. Yep. All righty. My turn. All righty. Phew. my turn. It's all mine. It's all mine. You. It's all mine. Toma. You. Yeah. Alright. Ah, pronto. Agora só falta os snipers. Crystal clear. Pronto. Here we are. right Muito bem, vamos embora É isso aí, conseguimos! 3, então 2, é muito obrigado por ter até aqui. Conto com a sua presença no próximo vídeo, no próximo projeto e até a próxima! Dispensado!